Astăzi este despre a tăia. În Dex este a separa o parte de altă parte și este verbul pe care l-am ales uh, ca să te invit și la spectacolul meu Facebook Lover, uh, pentru că eu descriu în spectacolul meu o situație de genul următor. Actul sexual este tăiat și separat de actul iubirii, este tăiat și separat de actul uh, de a mânca și de actul de a filozofa, de exemplu, în filozofia și în, în mentalitatea occidentală. Și în spectacolul meu, există mentalitatea indiană unde sexualitatea este sacră și Dumnezeu o cuprinde. Și vreau să te invit să văd dacă îmi dai dreptate pe 16 iulie la Cafe Dart de la orele 20. Îți dau toate detaliile în uh, coment. Ciao!